ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد من ايميتوتك النهارده اقول لكم ازاي نقدر نحسن جوده الصور بضغطه واحده بدون رغي كتير يلا بينا اول حاجه بندخل على انهانس بعد كده بنختار الصور اللي احنا عايزينها زي ما انتم شايفين انا جايب صوره بايظه خالص يعني بعد كده بنضغط اوكي او صح بعد كده زي ما انتم شايفين هيبدا هو يعدل على الصوره بيعمل لها معالجه الموضوع مش بياخد وقت يعني الصورة بدأت تظهر اهي زي ما انتم شايفين ملامح الصورة بدأت تظهر في فرق كبير جدا يعني ما بين الصورة قبل التعديل وبعد التعديل بس كده آه، بنعمل لها بقى حفظ تتحفظ على طول لو احنا بقى عايزين نعدل على الصورة أو نظهر الملامح أكتر كل اللي احنا بنعمله إن احنا ندخل نعدل على الصورة اللي احنا معدلينها زي ما انتم شايفين كده المعالجة مش بتاخد وقت خالص معالجة الصور بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وملهاش دعوة خالص بمعالج الجهاز بس كده هسيب لكم link التطبيق في ال description تحت متنسوش تدعمونا ب like و subscribe و share. وأشوفك الفيديو الجاي